армысыздар енді бүгін осы алаңға жиналып ә, әділетті қазақстанның жаңа қазақстанның ескі жырларын айтып жатырмыз иә ешқандай айырмашылығы жоқ сайлаудың да ешқандай айырмашылығы жоқ барлығы да өтірік осы сайлау туралы айтылғаннан кейін мен бір нәрсені айтқым келеді осыдан үш күн бұрын біздің кеңсеге отыз бірінші сайлау учаскесіне барып екі адамға дауыс бергізген бір ақсақал көкеміз жылап келді және сол айтқаны мен инга иманбаеваға өзім көршілерімді алып барып тұрып он екі адамға дауыс бердім кешкісін осы сайлау аяқталғаннан кейін инганың дауысы барып қарасам үш ақ дауыс тұр дейді сонда қалған мен апарған тоғыз адамның дауысы қайда дейді не дейміз атам сол жерде жыламсырап кетті оны көріп біздің көңіліміз түсті бірақ атамызға енді жақсы сөздер айтып жұбатып жібердік өйткені біз сияқты тәуелсіз осындай инга сияқты басқа сияқты кандидаттардың дауысын қанша жерде ерлан карина бар басқасы бар ұрласа да біздің жігеріміз сынған жоқ үмітіміз өшкен жоқ себебі көкірегінде намысы бар көзі ашық осындай жастар бар кезде ешқашан біздің туымыз құламайды және отыз жыл бойы тоқаевқа енді елді олай бас қатып қоймайтындығымыз айдан анық ешқандай да жаңа қазақстан жоқ әділетті қазақстан жоқ және осы орайда жанболат мамай туралы айтқым келеді қасында міне төрт жылға уақыт болды өзім жүргеніме дәл сол кісінің қасында және сол кісіні қолдап артына ергеніме ә, бір жылдан бері жанболат мамайдың үнін өшіру үшін оны сегіз ай қамады одан қалса төрт ай үй қамақта ұстады бес айдан астам уақыт болып қалды міне осы уақыт аралығында ана билік өзі де көріп отырған шығар жанболаттың үні деп ойламайды себебі оның қасында жүрген біздер оның атын өшірткізбейміз оның әрбір сөзін осы билікке қадап тұрып айтамыз біздің айтып жатқан сөзіміз жанболаттың сөзі егер алты жарым жыл уақыт бойы жанболаттың үнін қолдана береміз саяси тұтқындар бостандыққа шықпай елімізде ешқашан өзгеріс болмайтындығын мен қадап тұрып айтқым келеді неге себебі сол саяси тұтқындардың орнында тұрған отыр, саяси тұтқындардың орнында мынау тұрған сіз де болуыңыз мүмкін мынау тұрған сіз де болуыңыз мүмкін немесе мынау тұрған мен болуым мүмкін егер осы бостандықта тұрып алаңда тұрып біз оларды қорғай алмасақ бізді басқа біреу қорғай алмайтыны айдан анық сондықтан барлық саяси тұтқындарға бостандық Música